You don't know what love is, Barcelona acollirà el proper 18 de juny el primer creuer destinat a lesbianes que s'organitza des del continent europeu. Fins ara hi havia hagut iniciatives turístiques per a lesbianes, creuers o viatges organitzats que sortien d'altres indrets del món i tenien com una de les seves destinacions Barcelona, però mai fins ara un creuer organitzat des d'Europa. Som Adriana Salazar, de Caramelo, i Maria Giral, de Bollan Vàter, que juntament amb Multicolor Viajes, eh, que és la primera i l'única majorista de viatges LGTB que hi ha a l'estat espanyol, doncs ens hem unit per, per organitzar un creuer per lesbianes i que es diu Diel Cruz. I hem decidit això perquè pensem que hi ha un buit molt important Eh, de cara al segment, al mercat eh, de lesbianes, no només a Catalunya, sí, sinó també a tota l'estat espanyol i a Europa. És el primer creuer que s'organitza des d'Europa Eh, perquè hi ha hagut altres eh, creuers, però que venen eh, sempre organitzats des dels Estats Units. I és el primer, la primera vegada que s'organitza des de, eh, des d'Europa de, des i des de Màlaga, bueno, des de Granada en concret i Barcelona. Des de, um, des de fa 20 anys, uh, Olivia Cruisers i una altra empresa també estan organitzant creuers per lesbianes i, bueno, de fet el primer creuer que van organitzar fa 20 anys van anar 20 persones i ara actualment eh, fleten tres creuers amb 4.500 lesbianes, només dones, a cadascun d'ells, cada any. Hi ha una demanda d'un any per l'altre. Això és un, una qüestió tan, eh, uh, cultural, eh, també, eh, perquè, eh, perquè de fet allà hi ha una tradició des de, molt arrelada al tema dels creuers. I aquí ja està començant. I què millor que Barcelona i Màlaga també perquè sortin creuers per lesbianes, ja que és la, la capital, Barcelona també la capital eh, eh gay d'Europa. Es preveuen dos creuers per a lesbianes aquest any. El 18 de juny sortirà de Barcelona i el 17 de setembre de Màlaga. L'any que ve es projecta poder-ne fer un també al mes d'agost. La iniciativa ha comptat amb el suport de diversos locals i entitats LGTB. Surt el 18 de, de juny de Barcelona i fa Barcelona-Palma, Malta, Catània, Nàpols, Sabona i Barcelona altra vegada. Llavors, a eh, cadascun d'aquests llocs hi ha excursions, per exemple, l'excursió d'Estrella és la de Pompeia, a, a, a Nàpols, Eh, però bueno, la gent és molt lliure d'anar de, d'excursió també o anar a la ciutat, quedar-se a les ciutats o bé quedar-se en el vaixell. És a dir, que hi ha una oferta molt ampla eh, que si solen quedar al vaixell amb bueno, quatre piscines que tindrà, dues d'elles cobertes. El creuer és una iniciativa que, que ha sortit també per, per oferir algo, algo més que festes de, de nit eh, i les dones també volen activitats de, de dia. No? I aleshores vam veure que aquesta no, era una bona oportunitat per oferir eh, perquè hi ha una demanda per part <clears throat> de les, de les lesbianes, hi ha una demanda eh, d'activitats de, de dia i d'estiu que no estigui sempre tan, tan eh, arrelat al eh, tema de la nit, no? sinó que hi ha altres coses, i nosaltres ens dirigim a, tot, a, eh, a tota mena, a tot tipus de, de lesbianes, no? és a dir, perquè venen famílies, venen solteres, casades, mm, bé, de tot, gent gran, Amigues, gent jove... Grup grups. Grups sí. d'amigues també que, que, que volen venir amb nosaltres i a més a més a les activitats del creuer també farem activitats per elles, com organitzar petites festes, eh, organitzar també esports o fer també els, eh, les guies de turisme que es fan a cada, a cada ehm, puerto. El del setembre de Màlaga, surt el 17 de, de setembre. Ah, hi fa Màlaga, eh, Tànger, Casablanca, eh, eh, eh, eh Lisboa, Portimau, l'Algarve i Màlaga. I són cinc dies. I és una mica més econòmic, lògicament. A l'altre són set dies. Set nits, perdona, vuit dies. Diel Cruise compta alhora amb el suport de la Junta d'Andalusia, grans marques i esdeveniments com el Circuit Festival amb qui realitzen activitats conjuntes.